Nampak tak coklat dia? Uda use. Hai guys, assalamualaikum. Hari ini aku nak unboxing satu parcel ni. Aku dapat daripada artis, lakon, lakon popular guys tak adalah di saja bagi aku. Mestilah sebab aku menang join dia punya giveaway, punya contest. Ada dua item dalam ni. Seperti yang dijanjikan. Ha, uh, dia uh, baru launch apa ni? Palut punya tu, banana salai yang ada dip dengan coklat. So benda tu adalah makanan tu adalah dalam ni sekali. Dia punya apa? Produk tu dan juga tudung dari uh, daripada Kabila. Nak tahu kenalah tengok video ni sampai habis. Okey nak tahu macam mana rupa banana salai tu didipkan. Ah uh, kenalah tengok. Okay, mula kita join kontes ah, komen-komen uh, dekat post dia kan tapi tak ada rezeki tu. Kita join time live dia tu dia bermurah hati pula nak buka pula soalan untuk uh, bagi hadiah yang sama juga. Okay. So aku dapat daripada soalan yang aku teka tahun dia kahwin. So, mari kita unboxing. Okay. Hmm? Daripada Saharul Zuan. Okay. Dan taran. Taran taran. Taran taran. Dan dan dan dan. JNT. Oh. Tak makcik. Makcik. Dah tak. Dan dan dan dan. dan. Kita ada banana salai crispy. Dia buat daripada pisang salai sebenar. Nampak tu besar-besar pisang salainya. Panjang-panjang. Ah, Expired. Bulan tujuh nanti. Okay, selain ni. Ya, ya, ya. Kita dapat kabila punya. Okay. Ha, ah, tengok packaging dia sangat eksklusif ya you all. Tengok. Okay, mari kita buka unboxing. Ada Shukran Jazlan. Okay. Kita dapat tudung warna merah. Tapi aku tak tahulah ini apa materialnya. Kita tak pakarlah sangat babak bab kain ni. Tapi tudung ni ah uh, tu uh, warna merah. Ni tudung instant. Uh. Warna merah menyala. Ha, nampak ni kan. So senang je korang sarung saja Sarung. Ni dah boleh terus lilit. Ha, begitu saja. Ya. Okay. Kita sudah unboxing. Mari kita unboxing ni. Katanya post story dulu. Nampak korang boleh nampak dia punya pisang. Tak sabarnya. Ya, ya. Katanya sedap. Okay, kita ada coklat dip dia punya coklat ni dan juga pisang salai ha. Okay kita akan cubalah makan satu Okay mari kita buka ha? sini ke sini buka coklat sos dia wow lihatlah teman-teman mari kita Okey, ambil satu pisang salai. Okey. Kita mak aku nak rasa dulu sebelum aku dip dengan coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ada rasa manis-manis. Pisang. Ya. Hmm. Okay, aku nak dipkan dalam coklat ni. Dan rasa pasti lebih sedap. Gini guys. Nampak tak coklat dia? Okay, mari kita rasa. Nampak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Serius, serius. Bila dah deep ni lagi, tambah macam sedap. Agak-agak lepas ni ada deep dengan cheese pula tak? Okay, mari kita makan. Tengok aku makan. Pandai aku mesti lah ada makan. Hmm. Sedap eh kau orang kena cuba Untuk semenanjung harga dia RM25 Dan untuk Sabah Sarawak RM32 RM25 lah aku sebut tadi Okay apa-apa orang boleh tengok dekat Paluts punya Instagram Okay Memang sedap Lagi-lagi tambah sedap bila dah didipkan dengan coklat ni Okay Tengok je lah aku makan Haha ha. Ooh, nampak aku Haa Bismillah. So Memang sedap produk ni Rasanya tak cukup satu ni Kena belilah ni nanti Apa-apa pun Terima kasih kepada Saharul Rizwan Sebab telah buat kontes ni So aku dapat merasa Ni ni Memanglah boleh beli kan ha, Dapat rasa free Tu lain rasanya hmm, Gitu Sebab menang kontes pula kan Okay itu je untuk video aku kali ni Kalau kalau korang nak beli korang boleh dapatkan Korang tahu di mana untuk dapatkannya Okay ini keluaran apa Superhero uh, your, your superhero macam mana entah Selain yang ini ada juga Yang Zoe Rahman punya Banana Sangrai tak silap aku Dengan yang Aceh punya Aceh Kintang Kintung Itu nangka kan Nangka Ada tiga jenis So apa pun kau orang jangan lupa untuk like video ni dan juga subscribe pada yang baru je dah singgah pada channel ni dan juga yang lama yang belum subscribe yang selalu tengok tapi tak subscribe pun tolonglah subscribe okey terima kasih sekian saja wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh